こんにちは、粟田洋介です今日は言葉を使わないコミュニケーションについてお話ししたいと思いますご存知の方も多いと思いますがノンバーバルコミュニケーションとか非言語コミュニケーションとか言いますが日常だと身振り手振りこっちとかねあっちとかあとは表情の変化ですとかそういうことで言葉を使わずにコミュニケーションを取ったりすることもありますよねあとは こういった動物と話する時も私は言葉を使いませんこれもノンバーバルコミュニケーションですねで絵を描いたりするアートもノンバーバルコミュニケーションの一つですということで今日お話しするのはアート作りについてそれからアート作品の説明についてそれから絵とかそういう作品と言葉のコミュニケーションの共通点なんかもお話ししたいと思いますで今日は私が個人的に思ったことをお話しするだけなので、まあ、こうした方がいいとか これはこういうものなんだとかっていうんじゃなくて共感していただいたりこういう考えもあるのかって感じで聞いていただけたらと思います前からよく思ってたんですけどなんか一人で絵を描くのってなんか独り言言ってるって感じ そう思ったきっかけが人に絵を見せながら絵を描いてた時になんか描いた時にリアクションが見れるんでこう描いたら喜ぶとかこういう発想できたらびっくりするとかなんかそういうことを楽しみながら絵を描いててなんかその時って普段思い浮かばないアイデアが思い浮かんだりして それで一人で書くってなんか独り言みたいだなって思ったんですそれで結構昔の話なんですけど学校とかも行ってないそれで展示することもないし人に見せることもなく一人で書いていたことがあったんですけどなんか張り合いがなかったのを覚えています 人によっては人に見せることなく一人で黙々と描き続けている方もいらっしゃると思うんですけど私の場合はずっと誰にも絵を見せなかったらなんか人と会話をしない状態が何年も続いてるみたいな感じになるかもしれないですね人と何年も会話しなかったことはないのでまあちょっとこれは想像なんですけどあとは見てくれる人がいてもその自分の作品が好きじゃない人だしなんか批判ばっかり浴びて書いては批判書いては批判ってやったらそれもまたいいことじゃないと思うんですねなので私 私はそういう自分の作品に興味がない人に無理やり見ていただくってことは必要ないなって私自身は思っていますなので絵を描いたりすることもコミュニケーションなんだなってすっごい思いますあとは作品の説明についてですねちょっとこれノンバーバルコミュニケーションとはずれちゃうかもしれないんですけどなんか絵を描いたりする人って私も含めて言葉が苦手な人が多いって聞きますなんか絵自体が言葉なんで 言葉にするのが難しかったりするんですねなので自分の作品の説明する時も言葉が出てこないんですよねなんか他の人は分かんないんですけど私の場合はアイデアは理屈から始まってないのでなんか感覚的なんで言葉にするのが難しかったりするんですねで意識してこういう風に表現してる部分っていうのもあるんですけどなんかそれを話してもなんか違うなって感じるんですよね 私の作品を見た人から感想を聞くとなんか私が無意識に表現していることについて何か言ってくださる方が多いんですね。 で言われてみればそうだなって私も思うんです無意識だから自分でも気づいてないしそして感覚的なことを言葉にするのって私にとってすごい難しかったりしますあとは作品の説明をする時ってどういう風にしたらいいかっていうお手本がなんか評論家とかそういう人とかあとはアートの歴史とかそういうことで説明されていることみたいなこと言わなきゃいけないのかなって思ったりしてたこともあります どうせ真似するなら作品を販売されてる方の真似をした方がいいなって後で思ったんですけど一つ違うのが第三者が作った作品を説明するのと自分が作った作品を説明するのではちょっとと変わってきますで私が気をつけてるのが謙遜しすぎないようにすることとあとはいいことを言わなきゃないんですけど自慢にならないようにしなければならないですよねだから単に真実思ったことを言うようにしていますあとは評論家が話すことと アーティストが話すことっていうのは全然違うでいいと思うんですよ評論家の方々っていうのはお話がすごい上手ですけど評論してるのと自分の作った作品を説明するのでは意味が違うと思うんですよねだからもし話が下手だったとしても自分で作った作品の話ができるのはアーティストだけなのでとにかく自分らしく一生懸命話すっていうことを心がけてみようと今思っています で言葉のコミュニケーションも言葉じゃないコミュニケーションもコミュニケーションですから共通点があって面白いなと思うことは誤解が生じてしまうということとあとは少ない説明でもしくは説明なしでなんか通じてしまうということですね。例えば話してて言葉足らずで誤解をされたりあとは余計なことを言っちゃって誤解されてしまうということもありますねなんか絵だったらなんか足りないとかねあとは書き込みすぎとかね そういったこともあるかもしれないですねあとお話ししててすごく自分が共感できることだったりするとすごい理解できちゃったりしますよねだけど自分が経験したことがないことや共感ができない話だったりするとちょっとなかなか理解ができなかったりしますね だから説明をもっとしていただくとかそうしないとちょっと分かんなかったりとかってあります例えば絵とかでも見慣れた作風のものとかは説明なしでああ面白いってね受け入れやすかったりしますけど見たこともない作風なんだこれはって思ってで説明を聞いたりとかあとは何回も見慣れてきたりすることによってなんか理解が深まったりする場合もあると思いますあとは使う言葉によって誤解されてしまうこともあるかもしれないですね絵だったら使うモチーフによって好きになったり嫌いになったりする場合もありますよね 例えば猫の絵が描いてあって猫が好きな人だったらそれだけで興味持つ場合もあればそれだけで嫌だなって思う人もいるかもしれませんあと色とか表現方法でですねピンクが嫌いな人だったらピンクが使われてる絵は嫌だってなるかもしれないですねで言葉も同じように嫌いな言葉を使ったりしたら嫌だなと思うかもしれないしあとは文法の間違いとかが許せないって人もいるかもしれないし